ጤና ይስጥልኝ የ YouTube ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እኔ እግዚአብሔር መስገን በጣም ደህና ነኝ በዛሬው ቪዲዮ ቀለል ያለና ጤናማ ለሰውነታችን በጣም ተስማሚ የሆነ ሰላጣ በ tilapia አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮን እያያችሁ like፣ comment እና share እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ የ YouTube ቤተሰቦች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ አዲሶችም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንድጋፋችሁ፣ አብሮነታችሁ ሁሌ የሚቀጥል አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለሰላጣው ተላፒያሳ ነው የምጠቀመው። አጥቤ አድርቄ በማበስልበት ትሪ ላይ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ ለአሳው ማጣፈጫ የሚሆነውን ቅመሞች አዘጋጃለሁ። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የነጭ ሽንኩርትና parsley ጨው ያለበትን አደርጋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ lemon pepper። ለአሳው ዋነኛ የሚያጣፍጠው ይሄ ቅመም ስለሆነ ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ቆንዶ በርበሬ ከሎሚ ጋር የተዘጋጀው በጣም ቆንጆ ነው ለአሳ። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመምና አንድ የሻይ ማንኪያ cayenne pepper አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። በ cayenne pepper ኡ ፋንታ በርበሬ መጠቀምም ትችላላችሁ። አቀላቅዬ እያዘጋጀሁትን ቅመም አሳው ላይ በተን በተን እያደረኩ ሙሉ ለሙሉ አሳውን በቅመሙ ሸፍነዋለሁ። ቅመሞቹን ነስንሼ ጨርሻለሁ። በሞቀ oven ውስጥ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ። አሳው እስኪደርስልኝ ድረስ ሰላጣውን አዘጋጃለሁ። እነዚህን አትክልቶች በመጠቀም ሰላጣውን እሰራለሁ። እናንተ ያገኛችሁትን ወይም ምርጫችሁ የሆነውን የሰላጣ አይነት ተጠቅማችሁ መስራትም ትችላላችሁ። አሳውንም እንደየምርጫችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት አማራጮች ስላሉ የመረጣችሁትን የአሳ አይነት ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። የተቀላቀሉትን ቅጠሎችና cherry ቲማቲም ትንንሹን ቲማቲምን የተጠቀምኩት በደንብ አጥቤ አዘጋጃቸዋለሁ። parsley ወይም የድንብላል ቅጠል፣ ቃሪያ፣ cucumber ወይም ኪያር እና ካሮት አጥቤ አዘጋጃቸዋለሁ። አነሳ አነሳ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። ካሮቱን ፈቅፍቄ ነው የማስገባው። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ የከተፍኳቸውንና ካሮቱን ፈቅፍቄ አስገብቼ አደባልቂያቸዋለሁ። ሰላጣውንና ቼሪ ቲማቲሞቹን አጥቤና አድርቄ ሳህን ውስጥ አስገብቼ በደንብ አቀላቀያቸዋለሁ የሰላጣውን ማጣፈጫ አዘጋጃለሁ። ግማሽ ሎሚ ጨምቃለሁ። ሎሚው ብዙ ውሃ ነው ያለው፣ ከአንድ ሾርባ ማንኪያ ይበልጣል። የጨመኩትን ሎሚ ብርጭቆ ውስጥ አስገባለሁ። ሎሚ ውስጥ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አራት ሻይ ማንኪያ ማር። ማሩን ከነቃው የፈላ ውስጥ አስቀምጨው ለአንድ ለሰላሳ ደቂቃ የሚሆን ቅልጥ እንደማለት ነገር ብሏል። አራት የሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ቆንጆ የሰላጣ ማጣፈጫን ያዘጋጀሁት። ሰላጣው ላይ ሩብ ኩባያ የዱባ ፍሬ ነሰንስበታለሁ። ያዘጋጀውትን የሰላጣ ማጣፈጫ አደርግና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ሙሉ ለሙሉ እስኪዋሃዱልኝ ድረስ ሰላጣውን አዋጄ ጨርሻለሁ አሳውም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ለልጆች ላወቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሰላጣውንና አሳውን በዚህ መልኩ አቅርበን ተመግበነዋል። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የሰላጣ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።